yana diqqat qiladigan masalada xo'rsinganda biling o'sha diqqat bo'lyapti deganida bu bu ayanchlirog'i bu bu hijob masalasi hijob buni shu yerda o'tirganlarni ichida bo'lsa yoki internetda keng eshitib ana ko'rdingmi deydigan to'g'ri miya hijobga biz qarshi emasmiz bilib ol shuni hijobga qarshi odam iymondan ayriladi xudo saqlasin hijob bu farz bu gap yo'q unisiga lekin uni me'yori qanaqaligi hijob o'zi nima degan savolni ustida hozir kalla qatiramiz olloh qur'onda ayollarni ziynatlarini to'sishlikka buyurgan bizni mazhabda ayolni butun badani ziynat degan yuzi kafti va qadami ayolni ko'tarib bo'lmaydiyu tahoratda mana to'fiq boru to'fiqdan pasti qadam hisoblanadi shu va manu nima deydimi uni kis ruschasigada bu tirsak e tirsak emaydi ona tilini boshqa o'qiymiz endi mana holla mana shu qo'limga qarab ko'ringlar tahorati birinchi sunnat yuviladigan joy mana shu bo'g'imgacha birinchi bo'g'imgacha shu shu avrat emas shular ho'p qolgani avrat mana onalarimiz avratlarni to'sishgan xuddi shu ho tepada aytdikku haligi bir e, ongi past bilimi yo'qlar maktabda ko'chir diktatni ham ko'chirgan imtihonda ham ko'chirgan endi mana hayotdan ko'chiryapti bechoralar ko'chirmachi gruppada ular chunki bu tovuq miyasi ishlamaydida bu kallasi yo'q uni ho'p endi ikkinchi ko'chirmachilardan bittasi haligi aytdikku harom ishlarni qilaverib soqol qo'yganlar to'qson to'qqiz o'ndan to'qqiz foiz man yuz foiz demadim ba'zi biri bo'lishi mumkin o'sha kallasi yo'q e'tiqodi yo'q sunnat deyishi mumkin u ham lekin asli sunnat deb qo'ymagan lekin bugungi kunda yana o'zlaring uchun bilib olinglar yomon ishlarni qilib kalyanlarni chekib internetga qo'yib fohishalar bilan yoki fohisha bo'lmasa fohisha sifat kiyinlar kiyinganlar bilan rolik qilib har xil uyatsiz qiliqlarni qilib shunaqa qilib yurganlar sunnat deb soqol qo'ymagan ular o'zini qaysidir millatlarga yo teleserial yo nimalardadir ko'rib yo qayerdadir ikkita mafiyani ko'rib soqol qo'ygan ochki taqqanini ko'rib turib man soqol qo'yib ochki taqsam bratan bo'lib qolaman deb o'ylagan san astag'firulloh so'ltamatsan san mana shu hammasi ichida shuni chi deydiyu san soqol qo'yib ochki taqsang bratan bo'lib qolasanmisan san kallang yo'q shu taqlid qilyaptida odatda ko'rsangiz ya'ni jinoyat olamini ko'rsatgan kino roliklarda odatda ko'proq mana shunday qo'yilgan achki tag'ilgan chach bor xullas qovoq solingan e bu xullasda endi hijob bu farz gap yo'q bizni onalarimiz chetda o'tirganlar onalar avratini to'sgan beli ochiq kiyimi bo'lmagan shimi bo'lmagan shim degan mana man onamiz o'tganlariga hozir nechi yil bo'lgan to'liq eslolmayman xullas mana o'n yil o'n ikki yil oldin deng o'n ikki yil oldin man o'ttiz uchga e, o'ttiz birga kirgan edim o'ttiz bir yil kelin shimimni yuvib qo'ying degan gapni eshitmaganman uyda yo'q edida bunaqa narsa to'g'rimi nima demoqchiman <laughs> onalarimiz yettiq shim kiymagan lekin avratini to'sgan lekin bugun e'tiqodda ham iboda ham hayoda ham zo'r bo'lgan onalarimiz kiymagan kiyimni bugun kiyib odatda bizda yam yashil ko'm ko'k sap sariq qushlar odatda o'smaydi bilasizlar uchmaydi bilasizlar kiyov kiyov degan bizda qush bor bitta sariq yo papuga yo nimadir uchib qolsa hamma o'zini jalb qiladi qaraydi уже nima demoqchiman odatda yo'q noodatiy kiyimlarni kiyib bugun mutloq yuz foiz boshqa davlatlarda shuni kiyib urf odat qilgan kiyimlarni bugun ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi ayollarimiz shunday kiyish kerak degan ma'noda hijob degan ma'noda kiyib yuribdi ko'rsangiz uni to'lka yo eron yo boshqa joy yo siriya yo iroq ayollari to'liq shunday shaklda yuradi bugun hijob arabiy so'z bo'lib o'zbek tiliga olganda to'siq nimadan to'siq avratni noto'g'ri ko'zlardan to'sish va o'zini ayb ishlardan to'sish bugun mana uch kun yo to'rt kun bo'ldi alloh rozi bo'lsin avvalo o'rangan gap yo'q beshta oltita qizlar hammasi marojniyalab ketyapti bu nimasi bu bu nimasi bu man bitta ko'rganim aytaman ikkinchisi bir joyda to'xtadim marlonni yo'lida agar er xotin bo'lsa archani orqasida pishirib beribdimi to'g'rimi yaxshi ham archalar borda biladi bularni baxtiga qiyomatda lekin o'sha yer javob beradi gap yo'q lekin bilmayman kimni bolasi ko'rgan odam aniq yuz foiz ular nikohsiz odam ular hiring hiring qo'lidan ushlagan tortgan o'qigan bu qilgan bu nimasi bu haligi aytganimizdek qizimiz haligi holatda hozir aytdikku soqol qo'yib yomon ishlarni qilib yurgan ey ashqavoqlar sanlar soqolni obro'sini ham tushirib yubording sha'niga ham dog' tushirib yubording dediku endi biz xuddi shunaqa uni farz deb emas moda deb yo bolalarga yaxshi ko'rinish ma'noda yo erga tegib olish ma'noda o'zini sipo qilib ko'rsatib bitta hojakiga to'rtinchi xotin bo'lib tevib olish maqsadida yurgan razil fosiqa bir endi iflos devormayu endi duvol degan mayliyu shunaqangilarga bu tegishlikki ey bu o'zi aslida ro'mol o'ragan keng va uzun ko'ylak kiygan odamni ayolni ko'rilganda bu soliha deb tushuniladi soliha degani yaxshi ayol degani bugun solihalik libosini nima qilib foydalanyapti niqob qilib o'zini yaxshi bolalarga chunki deb ko'rgandek o'rangan ekan deydiku to'g'rimi shuning uchun uzr bitta gapim bor una lo'q bo'lmaylik ekanlar luqmoni hakimni gapini man bekorga qaytarib aytavermayman haligi bitta gap o'tgan jumada gapirilgan gap bo'lsa bu juma ham nimaga gapiryapti demang siz eshitib qo'yaveringda ish bor luqmoni hakim nima deganlar bitta ikkita ko'rinadigan amaliga aldanib qolma deganlar u ro'molni ichida hijobni ichida kim ekin kim u kim u haligi prikollar bekorga chiqqan yo'q sizlarda or nomus vijdon bormi ha erga tegyapsizmi deydiyu bekorga aytilmayapti bu gaplar bugun erga tegish yoshiga kelganda sekin ibo hayo uyatni yoqib olyapti o'zi undan oldin ko'rsangiz umuman nima demoqchiman bugun umuman boshqa boshqa davlatu boshqa millat boshqa mentalitet lekin to'g'ri u ham badanni to'sadi shuni bugun o'zimizga urf qilib olib kirayotgan kim aytaladi shu yerda onalar qaysi onamiz qo'liga perchatka taxti qop qora qaysi onamiz qop qora narsani tashlab yurdi qaysi onamiz qildi shu ishni qilmadiku buni ho'p o'zimiz обычный maqsad nima badanni qomatini va sifatini ko'rsatmaslik shu nima bilan hosil bo'lsa sanga nima qizig'i bor uni shtapildan hosil bo'ladimi adrasdanmi atlasdanmi yana nima materiallar bor endi nomini bilmayman o'chashim endi pombarq nima bu narsalar bor edi xullas ho'p nima bilan qop bilanmi nima bilan bo'lsa ham maqsading hosil bo'ldi san odatingdek tashqarida ishni qilib nima qilasan o'zingni hammaga hammani o'zingga jalb qilib nima kerak shu narsani nima kerak agar fikrimga qo'shilmaganlar bo'lsa man sizlardan iltimos qilardim fikrimga qo'shilmadingiz va nimaga qo'shilmadingiz shuni to'liq yozib bering bizga shuni iltimos qilgan bo'lardim har bir narsada maqsad hosil bo'lsa o'sha amal bajarilgan bo'ladi masalan bittasi savol beryapti savol beryapti bittasi bir tozalanishda bir krem chiqibdi shuni surkab turib ishqab yuborsa o'sha joy tozalanar ekan tuki bo'ladimi deyapti ulamolar javob beryapti bu narsani ishlatishlikda maqsad hosil bo'lyapti shuning uchun joiz deyapti bundan maqsad nima edi o'sha joyni tozalashmidi u nima vositada bo'lsa ham tozalanyaptimi maqsad hosil bo'lyaptimi bo'ldi все tamom